Bago natin simulan, i-click muna ng subscribe button at isabay na din ang notification bell para updated tayo kapag may bago tayong upload na video. Thank you. umaga po, General Guillermo Eliazar. Nabasa po namin kahapon yung statement nyo kung saan sinasabi nyo po na nire-respeto nyo yung desisyon namin na mag-file ng charges dun sa mga nagtanim sa amin ng droga. At uh, yung sinabi nyo rin po na sisiguraduhin nyo na haharapin nila yung mga reklamo na to. At para dun po, ay eh, nagpapasalamat po ako ng lubos. Na-appreciate po namin yung reminder nyo sa authorities na i-follow yung protocol and yung chain of custody of evidences Importante po yan para ma-keep intact natin kung ano man yung nakuha ng mga authorities. Pero in our case po, it was more than just the issue of chain of custody. Kasi di ba po kahit na i-follow yung chain of custody, kung tinanim din naman yung mga ebidensya, ay eh, parang baliwala din po. Kasi pinlanta po nila yung drugs eh. Ang tanong, saan galing yung mga drugs na yun? Tapos puro pa po kasi nungalingan yung sinasabi ng posture buyer at hindi lang po isang judge yung nag-point out nun tatlong judges ang nag-point out nun. So what we humbly and respectfully ask from your office, sir, is bigyan niyo po sana ng atensyon at aksyon yung mga issue na to. And umaasa po ako na makapag-launch ng investigation uh, ah, dun sa mga involved sa kaso namin. Uh, nalagay po sa peligro yung buhay namin dahil sa nangyari na to. At sinasakyan pa ito ng mga masasamang loob na oportunista. Kaya kailangan po namin i-clear yung pangalan namin. Yun lang po. We trust you and uh, fully support your goal of purging the PNP of Scalawags. Hindi po ako kaaway at kaya po namin patunayan sa inyo na isang malaking frame-up po itong nangyari sa amin. Maraming salamat po. mula sa sulok Gabi-gabi na lang ako ay binabangungot Heto ba ang dulot sa pagbalot ng kumot Bigla nagdilim at pag-ibig mo ay nilumot Madalas sa sulok Gabi-gabi na kaya king ibigin Ngunit sakit hirap ang pinadama mo sa akin Hindi ko maintindihan kung bakit ganito Ang sitwasyon na dinadanas na sa akin nagtuliro Nalilito ayaw sagutin Pinagsilbihan kita mula ulo hanggang paa Pero nakukuha mo pa rin gaguhin ako sinta Isang gabi, naglalakad sa may kalsada Agad ka natanaw at iba ang iyong kasama Agad-agad kong binitaw tingga sa aking palad Kahit marami ang saksi hindi na alintana Natila sa paligid ang putok ang siyang naglinaw Na may isang pag-ibig na natapos at nagunaw